Какие же инструменты и материалы нам потребуются? Нам необходим будет пенопласт, либо пеноплекс, что у вас есть. Это можно купить в любом строительном магазине. Они продаются где-то от 100 рублей. Большие листы вот такие, где-то метр на метр, наверное, вот такие вот. Затем сами ингредиенты нам понадобятся. Клеевой пистолет для работы. А, зубочистки нам нужны будут. Ножницы. Ножницы а, бумага для упаковки букета. Обязательно темные букеты для а, покрытия пенопласта, пеноплекса, чтобы основа у нас не светила. Картон и прям буквально 5-6 э, шпажек нам необходимо. Итак, приступим сначала а, к созданию самой основы, а уже раскладывать ингредиенты и упаковку. Это будет уже завершение букета. Итак, я уже вырезала вот такой вот круг. У меня диаметр здесь 23 сантиметра. Для того, чтобы создать букет диаметром 25 сантиметров, можно чуть меньше взять э, диаметр на 2-3 сантиметра. То есть, если вам нужен диаметр 25 итоговый, то можно 23-22 сантиметра брать э, основу. Потому что, когда вы ингредиенты раскладываете, они чуть будут у вас выступать и чуть увеличивать букет. Это вот такая вот хитрость. И что нам нужно сделать прежде всего? А, можно сделать э, тоже здесь два пути. Мы можем просто э, покрыть, задекорировать бумагой наш пеноплекс и сверху пищевой пленкой просто замотать. Э, либо э, сделать пищевой пленкой, можем замотать, а затем э, сверху бумагой. А, но я э, делаю пищевой пленкой заматываю. Почему? Потому что если мы пищевую пленку сверху нашей бумаги кладем, пищевая пленка может светить, просвечивать вот на свет, и видно будет вашу основу. А для чего я пеноплекс или вашу основу мы оборачиваем пищевой пленку, чтобы она не крошилась, не выпадала, то есть, ну, было, было эстетично, да? Вот, но вы можете, то есть, а, сделать и так, что сначала э, сделать бумагой, задекорировать, да, цвет, цвет основы. То есть по такому же принципу букет на основе можно делать любые букеты. Это и зефир, просто берете белую тогда бумагу, декорируете, и клубничный, и ореховый, все-все-все букеты круглые можно собирать э, на основе. Ну, только я не рекомендую собирать фруктовые букеты. Там сложно выровнять уровень, потому что фрукты у нас большие. И еще особенность. Вот видите, у меня сейчас большая толщина, где-то 5 сантиметров. Можно взять меньше. Большая толщина нужна для больших э, букетов. То есть, если у вас огромный букет, у меня, допустим, 45 сантиметров был самый большой букет – а, вырезала я а, окружность, то тогда в этом случае он тяжелый, нужно брать 5 э, сантиметров. Если это достаточно легкий зефирный букет, то в принципе вот такая толщина тоже хорошо выдерживает. Но ну, вот для больших я все-таки советую вот больших у меня сейчас просто только вот 5 сантиметров, поэтому я вам показываю. Ну, можно его и на маленький использовать. Вот, поэтому очень удобная техника на основе. Очень быстро и легко учатся э, студенты. И всем я рекомендую именно вот букеты на основе начинать. Здесь можно собирать любые узоры, любые спиральки. <laughs> То есть даже можно собирать картины. То есть очень и очень легкая сборка данного букета. Ну и плюс, как я уже говорила, техника одна, собирать можно букетов очень много. Все, смотрите, мы задекорировали пищевой пленкой. Теперь я просто вырезала квадрат. И клеевым пистолетом подклею вот наши уголки с обратной стороны. Э, не рекомендую я здесь э, приклеивать на скотч э, вот эту бумагу, да, декорированную, потому что скотч вам будет мешать в дальнейшем работать, если нужно, будет протыкать, а мы будем дальше протыкать шпажками, а, зубочистками, а, они вам будут мешать. Поэтому лучше подклеить. Все. Все, смотрите, мы задекорировали нашу поверхность. Все, Здесь теперь можно тоже двумя пути, путями пойти. Можно сначала разложить ингредиенты, потом сделать ножку. Можно сделать всю основу, можно даже запаковать, а потом уже э, насаживать ингредиенты. Вот, ну, давайте сначала сделаем все-таки ножку. По ножке букета Смотрите, если у вас огромный букет, а я вам сейчас делаю, чтобы вы смогли делать разнообразные большие и маленькие букеты, вот, то шпажки, если просто воткнуть, они, во-первых, могут не выдержать вес вашего букета, во-вторых, просто проткнуть вашу основу насквозь. Поэтому ножку мы делаем из картона. Можно взять ножку от... Э пищевой бумаги, втулку, да, то есть любую-любую втулку, она вот такая уже круглая, и используйте ее вместо картона. Но не всегда у нас бывают втулки, ножку не видно, поэтому можно взять обычный картон, как, плотность как от э, обычного картона от коробки. И все, мы вот так вот сминаем, делаем трубочку. То есть два варианта. Либо берете картон, достаточно такой жесткий, сминаем, у нас получается вот такая вот трубочка. Либо берем втулку от пищевой пленки, и она у нас заменит тоже как место вот этого картона. То есть два варианта здесь. И теперь просто, так как я возьму картон, то есть обязательно в своих курсах я использую Э, стараюсь всегда, чтобы все материалы, ингредиенты доступны были для обычного человека, да, то есть в любом магазине. Опять же, если у вас какие-то проблемы, например, э, с пенопластом, ну, вдруг такой, можно всегда посмотреть э, дома, какие-то, может быть, у вас есть от коробок, что-то вот в этом роде. Итак, по ножке мы скотчем, чтобы не расходился наш картон, замотали. Теперь мы берем шпажек. Ну, достаточно 3, 4, 5 шпажек. 4-5 достаточно будет. И вот где-то мы оставляем, то есть э, следующее наше действие, когда мы на скотч посадим, мы будем втыкать сюда. То есть чтобы у нас, вот смотрим, чтобы у нас они насквозь не прошли. Вот столько мы и выпускаем. То есть у меня толстые, где-то 3 сантиметра я спокойно могу. Если это тонкий, то он у меня, то нужно будет прям чуть-чуть оставить. Все. И приматываю. Раз. Вот здесь. Два. Три. Четыре. Вот пять. Все. все до конца, чтобы у нас ничего не балансировало. Наша нога готова. То есть вот это очень надежная нога. И она у вас э, в любой момент может, в любом букете она у вас выдержит. У вас ничего не провалится. Смотрим, где у нас середина. Наживляем. Теперь подклеиваем. Каждую шпажку я проклеиваю. То есть это вот очень надежный, надежный способ создания основы букета. Все, центр я нашла. И ждем теперь, когда она у нас э, закрепится нога. Ну вот, смотрите, по ноге немножко я длинновато взяла э, нашу ногу, то здесь достаточно. Сейчас смеряю, я посмотрю. То есть у меня здесь 29, а где-то я надо... Вот как раз на длину шпажек, да, где-то 20-25 сантиметров достаточно будет. То есть я сейчас ногу нашу подрежу. То есть имейте в виду, э, где-то для э, диаметра 25 сантиметров вам нога должна быть где-то 20, ну не больше 25 сантиметров. Это вот по ноге. Все. Ну, мы сейчас ее подрежем. Так, и теперь смотрите, чтобы у нас э, дальше тоже при упа упаковке, когда мы будем делать, чтобы у нас упаковка не проваливалась, да, вот сюда вот к ноге. И, и когда у вас э, большой-большой э, букет, допустим, это вот два, 25 у меня диаметр будет, да, а если у вас вот 50, представляете, то есть очень-очень тут и упаковать будет. Мы делаем дополнительное крепление. Беру я шпажки и вот так вот просто проставляю, подклеиваю, да, острым концом. Прохожусь по всему периметру вот нашему, по всей окружности нашей прохожусь. Очень легкий мастер-класс. Все, то есть это основа для всех букетов круглых ваших. То есть преимуществ очень много этого способа. Помимо того, что он легкий, вы сразу же начинаете. Особенно э, я такие э, букеты из шоколада и зефира очень удобно делать. То есть вы сами убедитесь. И плюс, то есть можно заготовки всегда сделать. Где-то вот расстояние. Ну, смотрите, как вам удобно. Так расстояние делаете. Можно почаще, можно пореже. Если это небольшой совсем диаметр букета, то можно прям буквально чуть-чуть. Если это уже такой большой будет у вас букет, почаще сделайте, чтобы у вас, когда бумага ложилось, было вот видимо, что букетом. Все, я прикрепила, и теперь вот эти шпажки наши просто опять подкрепляю картон. Все. Чтобы они и картон не задевали наш. Все, готово. посмотрите, все, наши основы с вами готовы. То есть первый этап мы создали с вами основу. Осталось только теперь разложить ингредиенты и красиво упаковать. Переходим к формированию шапки букета. Будем раскладывать ингредиенты. Выкладка ингредиентов. Для этого нам потребуются зубочистки. И мы с вами а, будем а, центровать. У нас здесь будет сухофруктовая роза, а потом уже пойдут вот так вот по кругу все э, ингредиенты. То есть э, я сейчас вам покажу букет, который у меня больше всего заказывают из сухофруктов. И вот такой вот он на основе идет у меня. Итак, сухофруктовую розу мы уже с вами научились собирать. Она у меня уже есть. Мы ее сажаем на 2-3 зубочистки прямо в центр. И здесь по букету на основе тоже есть э, правило. Если это что-то мягкое, то мы сначала вставляем зубочистку, потом э, вставляем ингредиент. Если это что-то жесткое, например, орешек, фундук, э, то мы сначала крепим на зубочистку, а потом уже втыкаем вместе с ингредиентом в нашу основу. Итак, у меня роза мягкая, мы ее вот То есть я вот три зубочистки поставила. И вот ее тихонечко посадила. Все, она у нас никуда не денется. Вот видите, все красиво смотрится, когда на черном. Вот. По сухофруктам лучше брать вот темный материал какой-то, коричневый. Если нет коричневого, черного, возьмите просто обычный крафт, да, то есть бежевый такой вот. Он тоже будет хорошо смотреться. Ну и все. А теперь что мы делаем? Теперь мы уже а, в зависимости от пожеланий клиента и наших с вами пожеланий мы э, будем выкладывать сейчас все по кругу. Опять же, на будущее, если вы захотите выложить секторами, а мы можем этот букет выложить спиралькой, как делали э, на шпажках. Да? То есть мы шпаж, на шпажках можем спиралью выложить, также и здесь. Здесь какой будет э, способ работы? То есть сейчас я не спирали буду собирать, а по кругу вот так. Здесь, чтобы у вас спираль была ровная, мы можем просто даже расчертить. Да? То есть вы можете взять вот так, расчертить на сектора. Или, допустим, вы, может, захотите, вот, чтобы секторами вот так вот. То есть любой, любой здесь картину, как я вам уже говорила, здесь можно создавать целые картины мы просто можем сделать как трафарет. То есть здесь прорисовать, что нам нужно, какая спиралька, что куда пойдет. И просто как вот мозаику собирать. Как мозаичный он, букет у нас получается. Ну, так как у нас сейчас с вами легко все будет, то есть мы будем просто идти кольцами, вот, то я не вижу смысла что-то здесь рисовать. Мы просто вот начнем первый круг, у меня будет зеленый кумкват. И все. И по кругу мы идем, собираем наш букет. То есть все очень просто. Плотно друг к дружке мы собираем наши сухофрукты. И вот такими вот кругами, да. Но ну, немножко под углом. Здесь еще есть такая хитрость. Если вы, эм, допустим, хотите даже не вы, а клиент, да, вот бюджетный букет, ну, как всегда, <laughs> чтобы был бюджетный, дорого-богато, вот, тогда вам э, нужно э, немножко под углом делать, да, распределять ваши ингредиенты, то есть немножко вот так вот, как раз, размазывать, вот так вот э, можно говорить, да, вот. То есть и тогда у вас получится вот такой вот э, бюджетный букет, но в то же время, говорю, где-то вот у меня все э, букеты, которые на шпажках, намного дороже, чем вот такой вот. Хотя диаметр один и тот же. При размере на шпажках 25 сантиметров у меня букеты стоят прям дороже, потому что ингредиентов больше уходит. Поэтому имейте это в виду. Все. Ну, вот здесь вот, кстати, э, розу у нас э, можно даже ее не подкреплять, она здесь хорошо у нас стоит. Ее сейчас вот у меня зеленые наши ингредиенты будут хорошо держать. И все. То есть смотрите, вот. Ну и по, по страте сборки и простоте, конечно, он очень и очень отличается от на шпажках. Здесь вы прям... Я всегда удовольствие получаю, то есть не нужно. Сидишь как мозаику, да? То есть ребенок все берет. Все, вот смотрите, первый круг мы с вами собрали. Теперь идем вторым кругом. Если это, допустим, спиралькой, то тогда бы мы пошли сюда и сюда. И вот здесь вот так. То есть ингредиенты то же самое здесь мы расставили. Как на шпажках собрали, здесь расставили и пошли вот таким. Можно это все расчертить, если сомневаетесь. Ну вот смотрите, что поярче. Здесь самое главное, опять же, будьте осторожны вот с темными элементами. Не ставьте просто их рядышком, да. То есть если вы берете финики, то перед финиками поставьте что-то яркое, например, э, ту же самую курагу или э, вот какой-то яркий, допустим, кумкват. То есть не делайте их мрачные, чтобы они были у вас красивые. Вот у меня сейчас зеленый, вот давайте, либо можно чередовать, да, можно взять, например, вот желтый кумкват и вот так вот чернослив ставить, вот так вот. Опять же, если это бюджет-букет, э, то можно делать вот так вот. Ставить у нас финик не вот так, под углом, да? То есть здесь в букете, вот еще обратите внимание, все-таки мы ингредиенты все ставим вот туда, да? То есть вот так вот, вот под углом мы вот так идем, вот так вот. Не ставим вот ровный 90 градусов, я не втыкаю. То есть я ставлю где-то вот под углом, где-то вот немножко вот, вот так вот, смотрите, видите? Вот, чтобы у нас вот так вот они были. Ну и чем у нас, как я уже говорила, угол больше, тем и у нас получится меньше ингредиентов уйдет. Ну, вот давайте вот так сделаем, да? Прочередуем наши ингредиенты желтый с черным. То есть здесь можно разные-разные ну вот на последнем круге я оставляю обычно э, инжир, э, курагу, потому что они вот так вот завершают красиво, прям друг за дружкой можно сделать. Я вот обычно их оставляю. И по цене, опять же, да, если это бюджет, то, например, кумкват, он э, килограмм у нас, допустим, от 300 рублей, а инжир курага дешевле, инжир дороже, он 400 у нас. Но инжир опять, смотрите, его либо когда вы будете ставить, либо под углом, потому что он будет у вас выше, чем остальные ингредиенты, либо можно даже просто на половинке разрезаете и ставите вот тоже так, тоже как варианты, один из вариантов. Все, я продолжаю собирать. лук я второй наш дособрала. И теперь, смотрите, вот хочу э, еще включить сюда макадамию орешки. То есть, как мы с вами уже умеем крепить. На основе бояться не стоит, можно их даже не подклеивать, просто вставляем. И вот так вот. И я их еще вот, э, чтобы поярче было, они у нас коричневые, буду рядышком ставить э, с красным пунктуатом. Вот такой вот круг у нас сейчас пойдет, да? Если это будут очищенные орехи, тоже, то есть крепить вы умеете, аккуратненько ставите. То есть лучше, то есть когда очищенные будут у вас, то их тоже нужно будет ставить сначала зубочистку, а потом аккуратненько в э, трепете орешек. Все, вот так вот. И сейчас я сделаю ряд уже с макадами. И кумклад. Ряд с макадами и красным кункватом я завершила. И теперь вот я, э, смотрите, хочу еще э, взять, как я уже вам предлагала, финик и оранжевый кункват, чтобы у нас разные цвета были здесь. То есть, в принципе, здесь у нас как такового, видите, он такой яркий получается очень букет. Можно вот разнообразные цвета использовать. Это его не испортит. То есть здесь у нас вот такой вот э, радужный получается букет. Все цвета. Вот так вот я сейчас буду делать. То есть синики можно крепить, как я уже говорила, что так, да, что так. Они а тоже как будут хорошо смотреться. С стороны. вот так вот сейчас мы с вами пройдемся. Можно просто взять, э, допустим, кумкват полностью оранжевый, да, сделать круг. Можно вот так вот сделать микс вот такой вот. И все, я дальше иду, и мне останется здесь два ряда. У меня, я здесь буду пускать инжир и курагу. Посмотрим, какие следующие. круг я завершила наш теперь буду э, собирать круг из инжира и здесь уже вот мы подходим к завершению то есть я здесь буду только два круга у меня останется это инжир и курага и тоже я ставлю здесь можно инжир как я уже говорила разрезать пополам и его тоже использовать в разрезанном виде Смотрите, здесь только будет нахлест идти. То есть здесь мы просто выкладывали, а здесь, чтобы вот так вот не, не получилось, я немножко буду в нахлест друг за дружкой, и он красиво будет так вот смотреться. Как узор тоже. Либо можно собрать, э, даже когда вы допустим, разрежете пополам, да, это плюс экономия, а можно, я тоже так делала, разрезаете, и вот здесь вот красивые вот такие зернышки, не вот этой боковушкой, а именно зернышками вверх ставите, тоже красиво смотрится. Ну вот, смотрите уже, видите, он инжир повыше вот всех ингредиентов. И вот чем мы его будем больше распластывать, то тем он у нас. И здесь уже вот дальше у нас пойдет курага. Видите, и такой достаточно у нас, видите, большой букет получится. Я завершаю предпоследний наш круг. Видите, как получилось у нас? И остался как раз нам ряд. Это уже курага у нас будет с вами. Идти то же самое мы будем делать с курагой. Также я буду ее ставить. То есть, смотрите, ставлю. Просто позади. И внахлест также будет в той же идти у нас вот так вот. Смотрите, чтобы ингредиенты все красивые были. Тогда букет красиво будет смотреться. То есть вот, смотрите, видите, друг за дружкой. Если вы вот не будете нахлест делать, они вот ну, красивее смотрятся, когда вот так вот, видите, как вот как закрученные получается. Именно вот такие вот плоские элементы, они тогда красиво смотрятся. нахлест, нахлест делаем. Ну и все. Вот я продолжаю делать. Вам показала. Для упаковки я буду использовать э, крафт бумагу. Нам понадобится также скотч и лента. Упаковка немного отличается от упаковки букетов на шпажках. И сейчас мы ее рассмотрим. Она несложная и легко делается. Можно скотч при упаковке э, двойной или одинарной заменить на клеевой пистолет, если вам так удобно. Итак, смотрите, для того, чтобы прикрыть вот эту поверхность, э, нам нужны будут вот такие вот э, отрезки. Я взяла где-то 10 на 10. И нам их нужно будет просто с вами, посмотрите внимательно, вот так вот наискосок свернуть чтобы у нас получилось вот так вот, видите? И теперь мы его затем просто вот сюда вот подклеим. Сейчас покажу как. Чтобы заготовку приклеить вот сюда, можно использовать двойной скотч. Мы просто приклеиваем его вот здесь вот. Можно использовать э, обычный скотч, но его нужно будет перевернуть. И можно также клеевым пистолетом подклеивать. А, либо можно а, отдельно каждый наш э, кусочек подклеивать, да, вот так вот мы ставим и подклеиваем. Ну, давайте э, я вам покажу э, способ более простой, да, то есть скотч у нас всегда есть, э, и более быстрый. А там вы уже будете сами смотреть, подойдет он вам или нет. Но смысл заключается в том, что нам вот эти вот заготовки нужно приклеить вот сюда. Что мы делаем с обычным скотчем? Я беру, просто подклеиваю липкой стороной, чтобы скотч прилип. Где-то местами вот так могу перевернуть, да, чтобы он прилип и там, и там, вот здесь вот. То есть вот так делаю. Проще сделать, допустим, это с двойным скотчем. Ну вот вдруг у вас не будет, у вас можно будет вот так сделать, да, где-то так вот делаю я Иду, потом переворачиваю, подклеиваю, где-то липкая сторона. Переворачиваю. Все, я так сделала, а теперь только э, переворачиваю, и чтобы у меня уже, я везде прошлась, и только липкой стороной, чтобы у меня вот здесь она уже прилипнет, вот здесь у меня липкая сейчас будет полностью, больше я не переворачиваю. А вот эта липкая прилипнет к тому, что мы уже сделали здесь перевороты. Все. Вот такой вот у нас получился импровизированный двойной скотч. Либо двойной скотч просто используйте. И теперь, смотрите, мы приклеиваем наши э, заготовки. Опять же, высоко сильно не берите, чтобы у вас упаковку, но и низко тоже брать не надо. Где-то, вот я говорю, над э, упаковкой достаточно 2-3 сантиметра. Все, я приклеила. Но у нас будет нахлест, поэтому потом нужно будет еще раз скотчем пройтись. И все. Дальше я иду вот так вот. Смотрите, делаю нахлест небольшой. То есть притык-притык не надо. Делаем нахлест. Уровень держим упаковки и подклеиваем. Нахлест и подклеим. Вот видите, про что я говорила? Здесь тоже сразу можно уже брать и подклеивать на скотч. чтобы наша упаковка не отходила. Все, оставляем место. И сами вот сюда подклеиваем следующую. И подклеиваем. Все, то есть это так, таким способом очень быстро делается данная упаковка. Либо, как я уже сказала, вы можете делать эту упаковку клевым пистолетом. Все. скотчем, вот, который вот я сейчас делаю, можно этим скотчем сделать потом, пройтись. Не обязательно сразу, как я. Можно вот так наживить, а потом скотчем пройтись. Все. Наша шапочка с вами готова. Осталось теперь нам только будет э, упаковать ножку. Видите, все быстро делается для ножки нам нужен будет небольшой отрезок. Ну вот смотрите по диаметру ножки, сколько она у нас будет. Э, и такой вот где-то, чтобы мы смогли ее обернуть. То смысл будет сейчас такой. Я возьму и вот это вот подкреплю. Просто чтобы, а, когда мы будем упаковывать, нас не видно было, если вдруг клиент поднимет голову, да, вот так, <laughs> ну вдруг, чтобы не видно было технический момент. Все. Здесь еще такой момент. Можно, опять же, чтобы она хорошо села, перевернуть скотч. Я беру, чтобы у нас ничего не отходило. хорошо прошлась. Либо ну, двойные, можно скотчем всегда это делать. Ну вот удобно будет вам сразу же скотчем. Все, делаем вот так. Видите, он прилипает автоматически. Все. Ну, можно, вот я сразу сказала, что все подкрепилось, чтобы у нас здесь ничего не было. И потом еще одна, следующий третий шаг упаковки у нас тоже прикрепился мы скотчем подкрепляем. Опять же переворачиваем. Ножку мы с вами нашу упаковали. А, шапочку мы сделали. Нам осталась только основная часть упаковать весь наш букет. Здесь можно пойти несколькими путями. То есть можно отрезать э, два отреза Э, бумаги, да, наши. Ну вот примерно я вам делаю. Вот так вот. Вот так сделать. И их соединить между собой. И они у вас будут упакованы. Ну, я вам хочу немножко усложнить. Мы будем не два отреза вот так соединять, а возьмем 6 э, отрезков и вот так вот их соединим э, нахлест друг за дружкой. Так она красиво смотрится. Вот. Но неважно, сколько вы отрезов будете брать, основное здесь, смотрите, правило. Мы измеряем высоту нашего букета. Вот, у нас получается букет где-то вот по э, упаковке с шапочкой 33 сантиметра. Так как у нас э, букет не просто же бумага будет вот так прикладываться, она еще будет вот сюда заходить, нам нужно учесть это. То есть, если у меня 33 сантиметра высота букета, значит, вам нужно запас брать где-то 4-5 сантиметров, чтобы когда вы будете сюда к ручке бумагу э, прикладывать, да, сжимать, она у вас вот как раз заняла вот это вот ну, и если будет что-то лишнее, допустим, лучше взять побольше, чтобы у вас было куда двигаться. Можно, то есть, как пословица, лучше 7 раз отмерь, один раз отрежь. Так и у нас. Так, и вот теперь что мы? Вот я отрезала 6 отрезков у меня, где-то получились у меня отрезки 38 длина и э, ширина 20 сантиметров. Вы смотрите на свою уже длину. И прикладываю Просто смотрите, я прикладываю, стараюсь, чтобы у меня ровно было. Вот здесь вот шапочки бумага, то есть не ниже, а ровно. Просто прикладываю. Потом мы все подкрепим, не переживайте. И вот так вот делаю. Беру следующий отрезок и делаю нахлест. Вот, посмотрите, видите? То есть, опять же, я не вот так вот, не рядом, а немножко в нахлест я делаю, чтобы у нас было красиво. дальше смотрю. Нахлёст. Все, вот видите, то есть я здесь сделала, а, у нас получается три отрезка. Можно было отрезать один, то есть где-то вот получается 60 сантиметров у меня, а, если вот эти сосчитать, да, 50. И тут также второй отрезок. И здесь опять я прикладываю нахлест. И вот еще два мне, получается, осталось. Отрезка. готово. Потом мы степлером подкрепим нашу упаковку вот здесь вот. И все будет готово. Теперь осталось только перевязать, чтобы она у нас сейчас не убежала. теперь берем степлер. И вот смотрите, чтобы она у нас вот так не... И подкрепляем вместе с шапочкой. То есть я вот, смотрите, беру вот этот вот наш с вами нахлест. И где шапочка, аккуратно, чтобы не видно было, я подкрепляю. Тогда у нас и шапочка не будет отходить. А, не видно будет технических моментов. И вот здесь вот все будет у нас красиво и ровно. Вот, посмотрите, видите? Видите? как я делаю. Вот у нас вот эти два листа, это внешняя упаковка, это у нас шапочка упаковка. И я вот их крепляю. И по всему букету проходим, подкрепляя нашу шапочку. Ну, незаметно. Да? Упаковка наша готова. Осталось только упаковать слюду для транспортировки. Для этого я взяла а, слюду, отрезок где-то 60, наверное, сантиметров. Просто беру ее, накладываю вот так вот. Можно здесь вот э, полоску сделать скотчем прозрачным. Здесь я перевязываю внизу. И вверху тоже мне нужно будет просто вверху перевязать. Я клиентам всегда говорю, э, что клиент может в любой момент перед отдачей букета вручения снять следы. Все, Сейчас перевяжу я. Вот как итог, что у нас с вами получается. Посмотрите, видите?